duhura n'imbogamizi nyinshi cyane mu mwuga w'ubwubatsi aha navuga nko guhembwa amafaranga make kubera ikibazo cy'umutekano n'ubuzima aho dukorera duhura n'impanuka nyinshi nk'abategarugori rimwe na rimwe duhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina In construction sectors, many workers are informal without uh, formal certificate and trainings who just learned the skills at job. Therefore, their rights are not respected and they are very vulnerable. In collaboration with the government, we've started to conduct practical assessments. Iri byose nabyigiye mu kazi. iri suzuma rizamfasha kubona seritifika ihamya neza kuko ibyo nkora mbizi iyi seritifika nimara kuyibona bizamfasha koroherwa kubona akazi no ku yandi mashansi atandukanye seritifika tubona ziva muri sitekoma zidufasha kumenya uburyo dushyira abakozi mu byiciro bitewe n'akazi dufite iyo baje kudusaba akazi bidusaba bidufasha kumenya imyuga yabo bafite In Rwanda, we see a growing number of women working in construction sector, but they do face several challenges like sexual harassment and inconvenient working conditions, especially for pregnant mothers and lactating women. This certificate is extra important for women because in construction sector, employers still have a mindset that women cannot do this job But with the certificate, women can easily show their skills and convince the employers. ndishimye cyane kuba narabonye seritifika bitewe na seritifika ubu nshobora kubona akazi inshuro nyinshi bigatuma nshobora kwishyura ubukode no kwishyura abana minerivare For the government, we find uh, certification of uh, construction sector workers very important because uh, it helps for the formalization of the sector. Another point is productivity, whereby uh, those workers are going to be more effective and efficient in what they're doing with uh, increased skills. FNV Mondial have helped Stekoma a lot with a lot of training and support, which helps us to better advocate for our members and solve conflict with employers. kuba abanyamuryango ba setekoma bidufasha gukora ubuvugizi hamwe setekoma idufasha mu gukora ubuvugizi mu bijyanye n'umutekano mu kazi ndetse no kunegosiya ku mushahara as a result setekoma have increased in membership from 2000 to 53000 over the past five years ni byiza ko abakozi benshi bajya muri sitekoma kubera ko iyo uri wenyine uhura n'imbogamizi nyinshi ariko iyo uri kumwe n'abandi dushobora gukora ubuvugizi hamwe